बुझ्दैन बुझ्नु छैन छैन अब यहाँ पास गर्दै झगडा गर्दै हुँदो चाहिँ त्यो है, गएर माबाले चप्पल चप्पल चप्पलले हाम्रो बुझ्दैन सबैलाई पठाइदियो यहाँ तल जाँदै ऊ चाहिँ अहिले रोजेर रोजेर 어, 이 여기 지나가라. 내가 와. Tanggung Tanggung Tanggung 博多俱乐部赛，博多俱乐部赛，唐鲁图赛。 Gonza, Dr. Sugunasa, Sandy Kurpa. Dr. Sugunasa, Sandy Kurpa. Dr. Sugunasa, Sandy Kurpa.

dentro da quadra sudah suara. Kita semakin sudah usulnya kita, sudah satra, 거야.

टाङ्लोगढी सोह्रको छ टाङ्लोगढी तेह्र बौद्ध सूचना फुल सोह्रको छ चौध दुई राहुल भएको छ टाङ्लोगढी भएको छ गर्नुपर्छ चेक Anderson. And in the center of the crowd. Tangalkot is center of the crowd. Tangalkot comes on. Halil Sa. Golden 7, golden 8, Tangalkot comes on. मार्गदर्शनमा सत्तानब्बे छ छ सोह्र भलो आठ Bismillah. Bismillah. அந்த கதை தங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஆகிடுச்சா தங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஆகிடுச்சா தங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாரா தங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஆகிடுச்சா தங்களுக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் தங்களுக்கு ஒரு 我不能。 So that it's a big Five. 对对对对。

हाउले Hey!

Thank you. Conroy. Butuh bola Selamat dulu, sabar dulu. Bola, bola, bola, Thank you. गर्नै पर्छ त्यो मैले बाबु त्यो के प्रतियोगिताको फोटो हेर्न इच्छा लागेमा प्रगतिवा क्लबको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि कसैलाई युट्युब च्यानलमा गएर युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ शर्मयज्ञ युट्युब च्यानलमा गएर पनि यस प्रतियोगिताको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोको लागि प्रगतिवा क्लबको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा म खादरजुङको खेलाडी साथीहरूको नाम लिन गइरहेको छु खादरजुङबाट हुनुहुन्छ टिम कोच र हाम्रो खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ विवेक गुरुङज्यू जर्सी नम्बर चार रोबिन गुरुङज्यू जर्सी नम्बर तेइस सूर्यमान गुरुङज्यू जर्सी नम्बर बाइस विष्णु गुरुङज्यू जर्सी नम्बर नौ सुजन गुरुङज्यू जर्सी नम्बर छ कैलाश गुरुङज्यू जर्सी नम्बर एघार चन्द्रमान गुरुङज्यू जर्सी नम्बर सत्र सन्तोष अधिकारीज्यू जर्सी नम्बर दस सुजन बिकज्यू जर्सी नम्बर आठ नाम यस प्रकार रहेको छ सुरुमा टिम कोच विश्वास गुरुङज्यू सञ्जीव गुरुङज्यू खेलाडी साथीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ मिलन बिकज्यू जर्सी नम्बर चार खुसीमान गुरुङज्यू सरी खुसीमान बिकज्यू जर्सी नम्बर तिन मनोज बिकज्यू जर्सी नम्बर छ विशाल परियारज्यू जर्सी नम्बर पाँच आशिष परियारज्यू दर्शी नम्बर सात जीवन गुरुङज्यू दर्शी नम्बर एक सविन बिकज्यू दर्शी नम्बर जिरो सुशील विकज्यू दर्शी नम्बर दुई र विकी खड्का दर्शी नम्बर आठ स्कोर कार्डमा हुनुहुन्छ अनिल राणाज्यू र युवराज गुरुङज्यू फाइनल गेमको अफि लाइन्सम्यान्सहरू हुनुहुन्छ सुमन जीसीज्यू र सन्तोष विकज्यू नै गोठ बाटो जित्छ रविशमा पाक विशाल आधा दिन सुरहेको छ आधा दिन सात Bye, bye, bye, bye. Vai, vai, vai. Others in five, stand a good पञ्चासमा दुई स्कोर रहेको छ ताङ्लिपुर दुई बाह्र दुई फेरि पनि अन्त जोड्दै काङ्ग्रेसको स्कोर रहेको छ काङ्ग्रेसको टिम सात दुई निसर्गापेक्षा महाराज गुंती चांगली करतील Gusto s p i d a r Tayo na ba tayo? Scarab s Tera k Tura. 再一个 तपाईँले भिडियोमा भेटाउनु भएको छ भने यहाँ हाम्रो तपाईँले भिडियोमा भेटाउनु भयो भने तपाईँको लप्पी बराबर da da da da. क्रममा मैले सबै सहयोगीहरूको नाम जोड्न चाहेँ कृपया हाम्रो यस प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्य रूपमा सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो रेफ्रीज्यूहरूलाई निकै निकै धन्यवाद फेमस नाम प्रतियोगिताको उपविजेता टिम साङ्गेकोटका साथीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा विजेता र उपविजेता टिम दुवै मुभी दिनुहोला तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यस कार्यक्रम प्रतियोगिताको सभाबाट दिनुभएकोमा दुवै टिमलाई धन्यवाद नौ नैतिक तथा भौतिक सहयोग गरेर यसै गरी हाई बेसन फोटो स्टुडियोका प्रोपाइटर भुवन र अधिकारी र अब भने हामी शुभ विजेताज्यू मिलन विकज्यू खुसीमान विकज्यू मनोज विकज्यू विशाल परिवारज्यू म छोरासाथीहरूको नाम पुनः भन्न गइरहेको छु विशाल परियारज्यू आशिष परियारज्यू जीवन गुरुङज्यू प्रवीण विकासज्यू सुशील विकासज्यू र विक्की खड्काज्यू साथीहरू मञ्चमै रहिरहनु होला हामी एउटा ग्रुप फोटो पनि लिनुपर्नेछ र यसै गरी हाम्रो यस प्रतियोगिताको विजेता हुनुभएको छ खादरजुङ प्राइजपत्र वितरण गरिदिनु हुन म हाम्राज्यको प्रमुख अतिथिजीलाई अनुरोध गर्दछु हाम्रो यस प्रतियोगिताको म भन्न गएको छु टिमकोच हुनुहुन्छ देवकाजी गुरुङजी टिम म्यानेजर क्षेत्र कुमार गुरुङजी खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ विवेक गुरुङज्यू रोबिन गुरुङज्यू हेमान गुरुङज्यू विष्णु गुरुङज्यू सुजान गुरुङज्यू कैलाश गुरुङज्यू चन्द्रमान गुरुङज्यू सन्तोष अधिकारीज्यू र सुजन विकलज्यू कृपया दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू टिमको तथा टिम म्यानेजर मञ्चमा रहिरहनु होला हामी ग्रुपहरू खिच्दैछौँ र विजेता र उपविजेता दुवै टिमलाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई हाम्रो यसपटक पटक रिबानपाती खोला पुरुष भयो प्रतियोगितामा सहभागी भएर यस प्रतियोगितालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाइदिनु भएकोमा दुवै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद तिनीहरूको बाँडिदिउँ अनि सेकेन्ड प्राइज आफ्नो पुरस्कार लिएर गइदिनु होला भएको कारण कृपया खेलाडी साथी अथवा क्याप्टेन कोही आइदिनु होला उचाल्नको लागि कृपया सबै खेलाडी साथीहरू आइदिनु होला एउटा फोटो ग्रुप फोटो निकालिदिनु होला नगद पुरस्कार लिनुहुन्छ तपाईँले छोराछोरीहरू मञ्चमा आइदिनु होला र होला यहाँ अन्जु गिरिज्यूको परिवार आएर सम्मानपत्र लिइदिनु होला भएकोमा सहभागी सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अबका आउने वर्षहरूमा पनि हामीले प्रथम यो वर्ष प्रथम प्रथम भयो भने अब आउने वर्षहरूमा प्रथम द्वितीय तृतीय गर्दै हामी Dele प्रतियोगिता Yes, I did.